مرحبا آه، امبارح بالليل تقريبا الساعة 12 بالليل اجتني tag على الفيسبوك انه راب ستيفنز آه، سوى فيديو سوى لي tag. ام آه، افريد انه انه حيكون تبع ال ice bucket tag بس انا ما not gonna participate in this خلينا نشوف الفيديو واحكي لكم شو سويت اليوم Stevens. Brett Weir has take part in the Gaza Sand Bucket Challenge. I totally agree with him. I believe the children of Gaza should have toys to play with and be showered with them and not bombs. So I'd like to nominate, first there's something else. I'd like to nominate Khalid El Ahmed. more information, check the link below. اوكي سو وات ام gonna do بدي اشيك على الرابط اللي بيحكي عنه ال link واشوف شو قصه ال campaign ف فشفنا الموضوع انه campaign آه، تواجد على آه، زومال عن طريق آه، صاحبنا واخونا عبد الله الطهروي وهو بده يجمع فلوس ل آه، Gaza kids الموجودين بال shelter. آه، الجول تبعه آه، بخلص خلال 15 يوم الجول 10000 دولار جمع so far 3261 فهون مبين عندنا الجول 10000 وجمع 300 3261 آه الحمد لله آه خلال ساعة مريت على آه موظفين زين وجمعت 50 بليدج ل 10 دولارات آه، تقريبا 500 دولار وان شاء الله من هون لاخر اسبوع راح نبعتهم لزومال شكرا كثير راب ستيفن شكرا لموظفي زين والسلام عليكم